Kau oh, kemana ni? Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, ini kan masih pandemi cuy ya. Jadi jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke, ini adalah video pertama saya di tahun 2022 cuy ya. Di tahun 2022 cuy. Sengaja saya nggak membuat video sudah satu minggu cuy ya bukan karena saya ingin berhenti atau bagaimana cuy. Memang saya pindah cuy ya, saya pindah, saya uh, apa namanya sewa rumah supaya uh, bisa dekat lagi dengan kota gitu ya. Ini adalah awal baru di tahun 2022 cuy. Semoga ini berkah dan sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih kembali kepada koran cuy ya. Selalu stay di channel NDTK walaupun saya tak membuat video, koran tetap masih saja tengok-tengok video saya cuy ya. sudah berkali-kali cuy saya sangat-sangat apa ya berterima kasih banget cuy ya kita masih dipertemukan pula di 2022 cuy oke dan saya awali akan membuat video di 2022 ini cuy dengan mereaksi seperti biasa cuy ini adalah salah satu drama yang tak pernah lepas dari channel NDTK cuy ya yang mana kita akan mereaksi drama spontan cuy ini adalah drama spontan pertama di tahun 2022 cuy jadi kalau korang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di bawah ya cuy ya. Korang semua pasti tahu lah cuy ya. Di channel originalnya Syami Sazli cuy ya. Dan judul drama spontan 33 kali ini itu adalah Si Tanggang cuy, Si Tanggang. Gak tau ini cerita sejarah atau cerita dongeng atau bagaimana cuy ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3, 2, 1 Oke si Tanggang Bang apa? Hmm. Buat gua anu nih ni ha. Ah. Cik nak ayah nak mana ni? Ah, gitu. gitu. ah, ayah tak mana? oh, gitu. Ha, oh, Ayah sebut mana? Yang sekolah. Ini apa sih namanya kalau di Malaysia sih kalau di apa namanya di Indonesia itu agak kayaknya macam-macam itu kalau saya nyebutnya ini dasi gitu ya oh ah, ah, asal gitu ah. apa tali eh masak, amat amat tali woi asik pandai nah, jangan jangan tinggal ada jangan tinggal ah. insya Allah jangan malas sama jangan jangan nanti masa waktu ya Maya. Pagan tak mana tinggal ni Keluar aku. Ah, <laughs> kebalik. Oh, ada ada ada. ada, kebalik. Harusnya ke harusnya ke mejanya dulu baru dasinya gitu ya. Ame. Oh, oh, oh bentar dikeluarin. Temu. Oh, Dari mana? Backsonnya ini kayak Oh, ni bapak ini tuh. Tadi hmm. pakai ada. Sedih ini. Oh. <laughs> Asyik. Ah, dah ya. pandai. Ya. <laughs> Kasi Kasih kebalik ya. Ayah. Kita nak pergi dah sekolah lah, ayah. Okay. Dah pukul, dia pukul tiga orang ni. Ayah. <laughs> pukul ayah. tiga. Dah, tak apalah. Ayah, uh, duit ayah. Duit ni. Nak beli Oh, bagi duit. Nak beli. Ha, nak beli kepuk, nak oh, pegaw ke apa. Ya dah. Ikut aku nak kerja apa pun. Nasi kan ah, beli nasi. Habis ah. semua dah. Allah ngebib. Habis dia. <laughs> Dengan ah. dompet. Ada apa ayo? Ayo. Ayo ayo semua. Oh. Kita oh, oh, oh. nak tiga ya. Nak tiga ya. Oh. Allah. Tiga ribu. Wang apa tiga ya? Nak beli kepuk. boleh ya lah. Gitu lah. Oh, boleh lah ayo. Boleh lah. Asli ha, spontan banget dua piku ha gigi gigi gigi alhamdulillah gitu. Ayuh, kita nak beli kepuk uh, eh, kita beli kabi boleh tanya apa ha, awal lagi makan je dah ha gitu ha, yeah. kita ha. beli kopi ya lah. ha gitu ayo beluk ya ha gitu <laughs> beluk beluk beluk tunggu tunggu <laughs> Ayah tak suka kau adik siu. Cukup. Cukup. Cukup. Dia tu kaya hendok Ini kau backsoundnya apa? Kayak sedih gitu ya. Ini drama sedih atau gimana sih? Ayah, ah, cek gue pergi kerja ni. Aku ah. ah, hajar. Hajar. Tu dia kan ayah? Tu dia gua anu. Ha. Kamu nulis lagu mana? Ni. Ha. Tulis lah. Ha. ha. Apa tanya ayah? Ya? <laughs> Dah ayah tu hmm. tu belajar atas sekolah ke apa? Apa tanya ayah? Ya? patu ayah. Ha? Patut apa tanya lah. Ni, ni apa dia ni? Oh. Ha, gitu. Ani ni buat apa ni? Boleh aku tanya? Alih bata. Alih bata. Haji Hakau. Ni? Ha. Ha, gitu. Boleh aku tanya mu ni jaga jaga ajagal gani aja. Boleh aku tanya mu. Ah. Tak ada mu tanya aku. Ha tu. Ah, tulis tang. Tulis mana? Eh, tulis dalam mana-mana buku ni ha. Muka apa? Ali. Ha Ali. Ba. <laughs> Ha ba. Ta. Ni muak biring ni. Oh, ada ada kok. Ha muak buat agama biring tu. Ha. Biri-biri. Pukul. Ha pukul. U U. U U. Eh, bedok. coba bedok. coba ha. bedok? Oh. Ya lah. <laughs> Bangun malam. Bangun? Bangun malam. Okey. Lagi. Ha, dia tengok kena benuk, kena ajar. Benuk. Ha, okay. Lagi. Okay. Ya, ajar, ya, ajar. Wah, wah, wah, wah, wah, Kayu. Ha. <laughs> Bahasa Inggeris. Wah, wah, ayu. Kayu. Kayu. Ah. Lagi. Ayuh, ayuh ajar pula. Ada tak mana? Ba, ba, ba, ba. <laughs> Papa. Baba. Baba. Papa papa. Papa papa. Papa. Papa. Ha. Ya ya ya. Ya ya ya. Iya. Ya, iya saja. Iya saja. Ceritanya kenangan ini, Cia. Ya. Berakhir diri Asik. mendengarkan suci bisikanmu saat cinta ini apa ah, Asif ini makin mahir ya kalau kita tengok dari awal tadi cara dia apa memerani ini kayak mendalami karakter banget ya kayak udah apa udah jarang berkomunikasi dengan Syamin Sansli sih. Usung kesana. Kasihku Betapa aku mencintaimu <laughs> Males ngajain Kirain Dia bantu lah ya Dia bantu ini untuk bangun gitu ya Nggak harus diangkat gitu ya Tanpa kalimah ungkap Hanya munajat suci antara aku dan pencipta yang Wah, ini lagu dari siapa ya? Bagus banget ya kedengarannya. Sesuai <laughs> banget dengan ini, apa sesuai banget dengan drama ini sih? <laughs> Hidung. Agungnya kasih ini buat dirimu. Ayo. Ada, ada siapa asli di sini? Ya. Kita nak pergi uh, ngaji ni. KSU. Lah. Ya, ya. Ngaji. Bahasa ini ngaji belajar ya, cuy. InsyaAllah. Pergi belajar dia. Ayuh, maya ajak dah malam. Itu selamat anak Apa kaat, maya? Dua maya ajak ni. Maya ajak. dua. Bila? Sani, ayuh. Malam. Malam. Oh. <laughs> Terus jaya anak ambo ni, gitu dah. <laughs> Ayuh nak depan, ya. Betul balik ya? Bukan boleh gaji kan boleh gaji aku kata tahu ya. Allah anak aku tengok dekat royak ha ni. Okey. Ada jangan tengok masih ya. Tak ada ya. Ada dengar dah. Ha aku bila. Ni aku pun nak pesan awak ke kamu. Ha. Syawi ke lepasan dia. Pak empat orang, empat jauh ni. Ha. Jaga diri mole. Ha. Ha berjaya nanti buat klik lah sore Nato kaya mu natu kami nak cari molek ha? mu cari dekat portal cari jodoh Muslim Malaysia Tiljana Oh ya ya InsyaAllah Jujuh tu oh, oh, oh. Ayu, sponsor ayu, sponsor ayu, ini je sponsor ayu, video ayu, ini je. Ayo ribu. Buat ribu ribu. Bagi ngaji. Oh ngaji. Oh. telepon ke lah sikit kayuh mu. Oh, dia kayuh dah. Oh, nombor telepon ingat? Ingat. Apa nombor telepon ayah? Nombor telepon ayah apa ayah? telepon. Ayah Katanya ah, ingat. Oh, satu dua. Satu dua. Oh, kira kira kira. Eh. Eh. Eh. Eh. eh. Ah, ah. Ini mobil apa ini? Legend banget. Kayak kayak mobil dari bengkel gitu diambil. Oke. Oke lo. Gila. Oh. Bye. Itu mobil atau kuda. Gak Gapo? Sepupu awak sawak cari jodoh. Oh, ini rumah Syamis Asli yang baru itu kan udah udah Wah, mewah banget sih, cuy. Orang tengok ini, cuy interiornya itu minimalis banget ya. Wow. Kapan oh, saya jublah. punya rumah lah. juga, cuy. Hmm. Dia kata juh lah kau tu. Oh. Dia jalan ke emai. Ha. Juju. Juju. Juju sahaja ke apa? Kalau tak comel. Tapi wujud juga. Awak tak dengar tu. Kapo pepak suruh. Kalau dok ke, okay, awak tak akan jumpa. Puan comel ni sebab bini awak. Betul tak? Betul. Tapi awak ni macam duk cerita pasal sepupu je. Pasal mak puk awak. Oh, tapi hari tu awak ya. Oh, mak okay. Eh? Tak ada dah. Tak ada ya. dah. Mak puk habis. Hmm, tapi okey lah. Semua dah mati. Juga. Kalau dia ada tu, yolah, saya kena layar lah, kena masuk dia lah ke apa. Saya serabut benda tu ke. Tu dah. Tu. Hmm. Supaya kita hidup berdua. Betul tak? Betul. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Oh, apa suruh? Ya. Ada kerja apa semua hari? Ada kerja ni nak beritahu ke adik mak dah. Anak pun gata. Oh ah, itu. Oh itu pula. Ah, Kali ni oh, mak kau pun. Oh gata. Gata tu naik kereta rumah ni lagi. Ngebe. Tahu tak dia. Lima, nak be apa nak mana? Boleh lima tahun ni. Ya. Tu dah nak royak gapo? Kita orang beri dah lama telefon dia nya. Telefon. Tak ada itu. Aku mati ya. Tak tahu lah tu. Cari. Nak cari lah ke mana? Gampang banget bilang mati. Ikut adik mak lagi ke mana? Ah, gigi gigi. Okey. Ah. Ambo tu ambo dah pun ada mak. Hmm. Ikut ada mak pergi oh, mana mana pun. Oh, pergi naik. Kunci, kunci. Kunci. Aduh. Pasal kunci je ni. Oh, ada mana? Kunci pun ada. Mana pun kunci pun. Kunci pun tak tahu, tak ada mak. Oh. Buat sana. Bini kita awak lagi dah ya. Ha, tak kau ni. Oh, ya. Tuh dada. Hei, tak ada aruh mati. Mana ni oh. ada? Tak boleh ganji jauh kan? Oh, tak kau orang ikut tenuk dia. Oh, lah mak pesandoh itu. kan, lah sendok. pesandoh? Oh, pesandoh oh, itu. Ha. Oh. Orang baru ni pasal dia ada. Oh, kereta banyak lewat RM20,000. Contohnya, kereta baru tu lelaki aku beli ni. Wow gaun balaso. Jadi orang tuanya datang ke sini ya. Turhaka sih ceritanya ini. Si tanggang, si tanggang. kemana ni Pakcik nak cari siapa? Cik Asi. Cik Asi. Asi. Jadi gana ni Asi? Tak jadi mana bagai dia tak anak aku. Tak jadi mana dia anak aku. Anak? Anak. Tahu saya, mau puak Asim oh, ya, mati lama dah. Cakap dah mati lah. Ya. Mati lama dah. Buat dia. Ha. Kau mau sini nak minta sedekah? Ya. Uh, Siapa kau nak pindah kau dia dah? Tanya khabar. Kau tanya mas ni. Hal dia kita tanya ni. Lama dah punya khabar. Telepon tak ada. Berita tak ada. Anak aku atas ke Mesir. Judan, judan. Ha. Belanja. Puluh ribu belanja. Hang ni siapa dia ni? Saya? Ha. Saya bini dia? Bini dia? Ha. Dia ada rumah ke? Ada saya panggil dia mari nak tengok apa dia. Ni pak dia ni. Pak dia sejati ni. Tak apa kejap. <laughs> Ha. Saya panggil asi. Abe? <laughs> Ya, Abe? dia sejati. Sini kejap. Wish. <laughs> Ni. Ha. Dia ayat dia pok. Abe je lah kau. Hai. Bukan. Siapa pok? Oh pok mana pok? Ha? Rasa mu tak anak aku rasanya. Ni ada lagi tu. Dia buat mu ni? Bukan. Rasa apa anak aku dah itu mula tak janggut ni janggut misah ni. Betul dulu mu tak ada janggut dalam misah. Mu muda. Balik. Aku tak aku tak kenal mu. Aku nak sumpah mu ni. Oh, dia sumpah. Datuk bandar. Kerana Allah Ta'ala minta Anak dia akan bapa. Ni balas dia hujan batu lagi. Kasihku. Abe. Abe. Abe. Dia jadi batu atau ini kayak cerita ini ya? Tanpa Ada di Indonesia juga mampuku hanya munajat suci antara Oh dia berubah betulan jadi batu cuy ceritanya di sini ya. Itu gimana sih? Pencipta yang tahu agungnya kasih ini. Buat lagi sedih-sedihnya gitu. Okay. Okay, itulah tadi cuy drama spontan yang 33 cuy ya. Yang ke-33 cuy. Di sini menceritakan tentang si Tanggang ya. Oh, memang ceritanya ini tentang uh, uh, seorang anak yang durhaka gitu ya. Kalau kita lihat dari alur ceritanya uh, anak yang durhaka. Siapa apa sih cerita yang ada di Indonesia itu? Saya lupa cuy, apa sih itu? Saya eh, nggak mungkin mengingat ini. Tunggu <laughs> saya browsing aja langsung di Google cuy. Oh ini udah ada cuy ya <laughs> kisah anak durhaka itu banyak, ternyata banyak ya kisah anak durhaka yang ada di Indonesia legenda batu menangis ada juga maling kundang dan si lancang ternyata banyak cuy ya si kintan Dan si Tanggang ini mungkin uh, adalah salah satu dari kisah-kisah uh, anak durhaka legenda yang ada di Malaysia cuy ya. Sumpah saya baru tahu cuy ya, si Tanggang itu adalah kisah yang memang durhaka dengan ayahnya ya. Yang Siamis asli buat ini durhaka dengan ayahnya cuy. Makanya di apa namanya? dikutuk gitu ya kalau di di Indonesia bilangnya dikutuk jadi batu gitu. dikutuk jadi apalah pokoknya kalau durhaka dan orang tua benar-benar mengutuk itu pasti bakal terjadi cuy ya yang ada di cerita saya nggak tahu di dunia nyata itu seperti apa pokoknya ini adalah uh, sebuah cerita yang memberikan kita pengajaran yang cukup banyak apalagi buat budak-budak ya buat budak-budak orang harus menghargai orang tua kalian cuy ya orang jadi kaya ke atau memiliki segalanya orang tak boleh lupa dengan orang tua kalian cuy karena berkat orang tua kalian lah kalian bisa menjadi sukses gitu ya menjadi sukses jadi buat orang yang masih mempunyai orang tua lengkap ibu dengan bapak jangan sia-siakan itu cuy jangan sia-siakan itu jadi Syamis Asli membuat ini tuh mengingatkan kita akan selalu menghormati orang tua dan jangan melupakan orang tua cuy. Kalau soal komedi ya itu adalah bumbu dari cerita dan memang ciri khas dari drama spontan kali ini cuy. Kalau soal komedinya mungkin ya nggak terlalu banyak tapi pengajaran yang ada di dalam video ini tuh sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting buat kita semua cuy